Э, здравствуйте, дорогие подписчики. Э, на днях тут я решил сделать себе аккумуляторное зарядное. У меня лежал старый компьютер, и с него я выдрал вот этот DC-шный, не DCX, а еще старый кнопочный DC-шный э, блок питания. Вот у меня имеется севший аккумулятор. Так, чтобы вам было бы лучше видно, покажу сейчас Плюсом. Вот. 7,8 э, вольта. Для того, чтобы позарядить, э, я буду использовать, э, соответственно, свой блок. Вот он. Для того, чтобы это не обман, я вам вот резетку длинитель мой. Сейчас я вам покажу, что это не обман. Так, переменные токи, вот, пожалуйста. 230 вольт, как вы видите. Так, вот, просто что мы делаем. Э, тут я уже, правда, заранее привязал узелок, потому что, чтобы не перепутать плюс и минус. Хотя по цветам подключено, вроде положено. Вот завязываем на него. А, нет, для начала покажу, что он рабочий. Э, так, Включаем. Что мы на выходе имеем? Двенадцать и семь. Но ну, это вполне даже достаточно для зарядки, потому что это автоматическое зарядное. Оно заряжает до 12 вольт и останавливается. Перезарядки, ну, не дает перезаряд, перезаряжать аккумулятор. Так, соответственно, сейчас подключим его непосредственно к аккумулятору. Посмотрим ампераж и сможет ли он позаряжать. Так. Смотрим для начала ампераж. Включаем. Что у нас выдает? 4 и, 4, и 3, и 2. Ну, по мере зарядки оно садится, садится, садится. Почти до нуля. Ампераж. В итоге вольтаж. Будет ли у нас подниматься? Сейчас посмотрим. как и показывал ранее 7,8 включаем и мы имеем 8 из 64 видите по мере зарядки аккумулятора вольтаж будет сейчас прыгать и подниматься 8,7 8 72 73 по мере зарядки оно будет подниматься подниматься пока полностью не зарядит аккумулятор до 12,3 Э, сам выдает э, блок. В итоге сейчас разберем блок, посмотрим, что я сделал. Так, ну вот, чтобы то, что не обманывал вас, отключил его. Он даже вот кнопку нажму включение. Я, я нормально Да, Ноль. Ноль. раз берем блок и посмотрим, что там внутри, что мы сделали. обращайте внимание на то, что здесь у меня дополнительно эти провода я сохранил, потому что я хочу с него в будущем сделать этот лабораторный блок питания. Что я в итоге взял, чтобы было повиднее. Э, ну, соответственно, вот этот выключатель, который был э, вынесен на сам блок, я его подрезал провода, припаял и сделал, врезал сюда. А, так, э, с контроллера первой я нашел резистор, самый первый, который вот я вот там нашел что его, там не знаю, будет вам видно, не будет. Э, нашел и припаял к нему переменный резистор, так как э, сам блок полных 12 вольт не выдавал. Он где-то 11,8, 11,9. Для того, чтобы повысить до 12,3, как вы видели, мне надо будет вообще в будущем на 12,4 повысить так я впаял сюда переменный регистр для того, чтобы возможно было бы для питания э, в будущем моего лабораторного блока надо 14 вольт. Так я впаял переменный. Чтобы не впаивать, просто можно было бы впаять переменный резистор, посмотреть, э, когда он выдаст, э, допустим, на тестере 12 с копейками вольт, просто отпаять, посмотреть, сколько он будет Ом сопротивления и впаять нужный резистор, чтобы уже не было бы вот этого. Можно, конечно, еще впаять амперметр, вольтметр врезать в корпус, но это по желанию уже. Э, ну что еще могу сказать? Очень легко и просто, и доступно. Делают с ДЦшных, ну и все остальное такое. Если вы подпишетесь на мой канал, в будущем увидите, э, как я из этого же блока сделаю лабораторный блок питания. Там с Китая придут мне две посылочки. И будем паяться. Так что все. Спасибо. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Будем работать дальше. Спасибо. Всего счастливо.